все с тобой, ты меня обворожила Погулять с собою предложила Я взял копилку и разбил И тебя в парковник сводил Гали-гали и паратрупер Нам с тобою было супер Супер восемь, гали-гали Мы с тобой везде летали было супер, супер 8, хали-гали. Мы с тобой везде летали, летали. Там не было пятнадцать лет, я копил на новенький мопед. Я жил лишь этой мечтой, пока как-то раз не встретился с тобой. тобой всю ночь летали Летали, гали, и пара трупер Нам с тобою было супер Супер восемь, хали-гали Мы с тобой всю ночь летали Летали, но ты сказала мне Извини, прощай Сколько буду жить я, помни, буду всю ночь летали, летали.